like uh, running, funny, Yo, people, yo, people, For je Roen Vadingo. Ja, jij. Deze jingle werd mede mogelijk gemaakt door Danny Lobo Productions voor Chapman's en Peanut Jones's Partners in Crime, Organized, Principal, Criminal, Entertainment, PV. This were Danny Lobo and Pina Jones for Big Bag Productions. Yeah.